Sa druge strane, pozicija njegovih nogu treba da bude format ovoga. Zašto? Ako stoji isto ovako kao ja, onda je dovoljno da podignem nogu i da ga udarim u nezgodno mesto i uh, ovo je ovako na način držanja u boročku smislu je ruku. Znači, potrebna je forma troga. E sad gledajte, u formi troga moje noge su beskorisne mogu da pucam po cevanicama, to može svako da održi. E sad gledajte, koliko god čvrsto drži, ne može da me spreči da klesnem kolenje. To je ona vežba iz prve grupe vežbe, ovo i ovo. Znači kolenje, klesnete kolenje, odete s poljašnjom nogom ukosu u nazad, a ovom nogom idete pravo nazad. I onda ovu nogu privučete. Znači gledajte još jednom stanete dole, ukosu unazad, ostanete splat i ovu možete da uključite. Dobre. Ako uradite ovako i onda se sagnete, prvo niste se izvukli, namestili ste se nekako možda lepo da vas Drugo, ako ste drugom nogom otišli za prvom nogom ukosom unazad, čak i ako ste se provukli, pogledajte, dolazite u ovu poziciju da vas davi. Razumete? Znači, to je jedno od bušenja u ljudovi. Vaša glava mora da prođe tačno ovde gde su potpazušne jame, uz partnera. Tada on ne može da uh, uhvati. Znači, pogledajte, dole, ovamo i ovamo. Da vidite kuda sam prošao. I ovo sve vidi. Probajte. Ka zadnje, znači kada uradite ovo, ovo i ovo, ako ova prednja noga ostane ovde, vi stojite ovako, onda ćemo proći u još gori kvar, da li vidite, on je pored vas, on je u boljoj poziciji. Znači, vi morate da privučete tu prednju nogu zadnjoj, pogledajte dole, ukosu nazad. Kad ova ode tamo, ova mora da privuče, da, da se privuče. Tako da ovo sve ostane ispred vas. Nemojte da ustajete, ostajite dole. Znači, još jedan dajte, dole, ovamo, ovamo da i vučete. Ostanite dole u polučučećem položaju. Ako nije dobra pozicija ramena, onda partneru ruku hvatate nekako onako zavar, Tako bi rekao. Znači, ako uradite ovako i ovako igra, ovako vam ostane ruka ili ostanete tu ispod i tako dalje. Onda zabacujete ovako ruku da biste mogli da uhvatite, da li vidite. Da. To je pogrešno, Znači morate da okrenete rame napred, pogledajte, posle ovoga i ovoga, moje rame stoji napred. Dovoljno je samo ovako da podignem ruku, da li I onda sam upadio. Znači nije ovako rame, pa sad da zabacujete i tako dalje, nego je ovako rame i onda je ovo. Odavde, čitavo telo, kroz vaše rame i kroz njegov lakat idu gore. I sad je stečenje. Ajmo kako je prvo uhvatiti ona drži tako da je zglob slobodan. Znači, besmisleno je da uhvatite ovako, da recimo ovaj srednji prst bude između ova dva zgloba šake, zato što ako tako uhvatite, vi ste imobilisali njegovu šaku. To znači, načinili ste nepokretnom, a vama treba da se šaka uvija da biste mogli da uradite sanke u Znači, ne držite ovom rukom zglom. Ova ruka drži ovde, kod brida, ovako. Kao i kad radite vežbu to, ovako šaka i drži drugu šaku. Ne radite vežbu tako što uhvatite ovako, pa <laughs> držite Ne, uhvatite ovako i radite vežbu sa sakralno. I ovde isto, znači, ova ruka drži ovako i ta ruka drži njegov lakat da uvijate ovako i odete gore. Zato sam i rekao da čitavo telo ide ovuda iz spuka kroz rame i kroz njegov lakat gore. Zašto? Ako njegov lakat padne na ovu stranu, on će da dođe sa ove strane. Ako vam lakat padne na ovu stranu, on će da dođe sa ove strane, ne zaboravite, vaše ruke su tu. Ili jedne ili druge. Znači, ova ruka drži ovako. Znači, uvrće ovako, i bode gore. Ova druga ruka uhvati, zavis koliko vam je šaka. Ako možete, uhvatite i preko palca, kao da se pozdravite. Ili, ako vam je manja šaka, uhvatite ovako. Ili ako vam je još manja šaka, uhvatite ovako kod prstiju, sa svim sve. Ako je stisnuo šaku u pesnicu, uhvatite ovako. Sa svim sve. Razumete? A, ova šaka uvrće i tegli na dole. Znači to se dešava u ovoj vežbi, da se ovo uvrće, ovo se isteže ovako i u ovom smeru. Tako da praktično kao da se ruka produžava, jeste da ona ide napred, ali kao da se u smeru kuda je tok ruke produžava. Tako da kad uradim ovo i ovo, onda možda ideš negde. Znači, a, moguće ga je kontrolisati ako to dobro uradite iz centra i jednom rukom. To znači, mogu ga natiramo da legne, mogu ga natiramo da ustane. Ali i na kraju mogu da seče da Pazite kako držite sami. Ajde. Da li u pitanju jedna ruka ili dve ruke, ako uradite ovako, ovo nije baš najbolje. On se sad, pošto sam malo pre malo jače uh, uvio zgo, ovo je sad bilo malo istrahovo, nije normalno ponašanje. Normalno ponašanje iz ove pozicije je ovo. Znači da vidite, on se nije Bog zna kako savi. Znači, vi ono što uradite ako hoćete da spustite partnera je da ovo vučete ovako dole i saginjete ovako gornji deo tela. I naravno, tu se ne dešava ništa. A, iz ove pozicije, prvo kreću kolena dole. Znači, ja sam sad ostavio ruke, kreću kolena. Za kolenima padaju ruke. Sada mlode dole gde Znači, gledajte, da li u pitanju jedna ruka, ako je jedna ruka u pitanju, ako uradimo ovako, on opet je otišao bez veze sam dole, nije morao, pogledajte, dešava se ovo. Međutim, ako u ovoj poziciji moja kolena odu dole, onda je to ovo. Ajde malo da je Njegova ruka kad stoji u ovoj poziciji, to je kao da držite mač. Gde je lakat vrh mača, ova strana ruka je sečivo i ovaj deo ruke je ovakav. Znači, nemojte prvo ovde da ovaj zglob ovako savijete. To je bez veze. Razumete, da? Znači, zglob stoji ovako, kao što bi stajala držka mača. Kad bi savio zglob, mač stoji ovako. Ovo je nešto potpuno drugo uh, i drugčija varijanta tehnike, ali to sad nije bitno. E sad, šta je greška? Greška je uh, ako pustite, znači kad kolena krenu, ako pustite ruke tako da vam zglobovi ovako odu, to jest da vrh mača padne napred. Ako to uradite, znači ako uradite takav pokret da njegov lakat padne dole, vi da ga u stvari gurnete ovako napred i sad ste vi u lošoj poziciji. Vaše ruke su dole, on može da stigne se raznih Razumete, da? Druga greška je, ako vam zglobovi ostanu ovako, pa uradite ovako. Kao da hoćete da zabodete njegove prste sebi u stomak. Tada to izgleda ovako. <laughs> I sad opet, nema veze. nije ovako, pa ovako, ne sećate, ovako, pa ovako. Razumete? Da, kao da zabacujete u pecenu. Znači, ono, prebacite mašinicu, zabacite i uredite taj pokret i ono, padne olovo, se najčešće zakače za nešto, samo se se i pokinete, to je vratite se kući i odete u ribarnici i kupite <laughs> e, Pokret, ako uradite ništa niste uradili. To je ovo. Dakle, džabe. Kako podignete gore? Morate spustite pravo dole ovo. Podignete gore, pravo dole. Podignete gore, pravo dole. Da stoji ovako. U ovoj poziciji ovu ruku pustite, ako je niste držali, nije ni bitno. I sada ova ruka nastavlja da uvrće i da udrži smer tamo, a ova ruka okreće se naopako i mali prst, brid palac, pošto je ovo tok kroz partnerovu ruku, pomažu to na ovakav način. I kad dođete ovde, ova ruka pomaže ovako, okrenite se na da- Znači, ova ruka uvrće i pomaže tamo. Ova ruka ovako pomaže tamo, a vi idete u nas. I tada da partner ide gore. U ovoj poziciji možete da kleknete, jedno prvo kleknete kolenom iznad ramena, da ne bi mogao da ustane, onda ovim drugim kolenom u pazak, kao da ćete da uhvatite njegovo rame. Ovde ste na polu prstima, ova ruka sklizne i prsti zamene na blidu mesto, zatim ovako i tako. Još jednom, gledajte. Okreni se ovako pošto sam vidio. A, još jedan mali detalj, kada se provučete i sečete, ne vučete ovo ovako, odmah, nego je to mali pokret ovdje. Znači, pomažete tog, ali nemojte previše, nemojte da vučete partnera da mu ovako tegnete ruku. Znači, kada spustite, ovako, kada spustite partnera i dođete ovde, kad legne na stomak, ovde i dalje težina sad ove strane, ako hoće da ustane, evo bi da ne može. Ovo ubijate i tegnete da na gore. Leknete kolenom iznad ramena, da ne može klizne ovamo i prsti na didu zamene mesto. Ova ruka se okrene dlanom na gore i ovo sve privučete k sebi. I sad okrenete celu bočnu stranu, znači s ove strane, dijagonalno. Probajte. Pre nego što partner skroz legne na stomak. Šta to znači? Kada u prolazu spustite partnera dole, ovde stojite, jer E, prvo, on može da ustane ako odmah krenete dole, ovako, a drugo, možda ima još nekoga, hoće da vas napadne. To znači, spustite ga dole, iz, a, e, ako se desi, vratite se, vratite se, vratite se, Ako se desi ovakva situacija, on odavde lako može da pobeći. Da li vidite? Tako se sad, vrati se, Iz ove pozicije, e, čak i ako krene, samo odavde izbacite ruku tamo. I sad mu bolje. Razumete I ako to ispravite, on će da legne lepo na stomak. Znači, nije problem ako on pokuša da beži. Znači, u ovoj poziciji uvrćete, istežete i kukom vodite u rad. Dobit, ideš negde, to je se prevrćeš, ne može, jel? I sad odavde, on smeta onima koji će da napadnu rada, ove vidite, ako zatreba za ove, Što ste radili? Međutim, kad se, e, pošto ova napad se zove uširo Rio katadori, uširo znači iza, a, kada pate hvata sa strane skroz iza da ne vidite, pogledajte šta se dešava. Uvek vam da jedan e, impuls koji može telo gurne napred. E, taj impuls treba da iskoristite da povedete partnera. Pogledajte, u momentu tog e, izbačaja, kako bih rekao, treba da idete u krug i u napred. Znači, možete da probate ovako da uvežbate malo, da raširite ruke i da idete u krug i u napred. Na jednu stranu da okrenite i onda je ovo. U momentu kad vas gurne, kolena treba da vam tresnu dole, gledajte. I druga strana, gledajte. Ako vam ovo ide, onda ćete probati, pošto iza može da bude i bočno. Ako hoću odmah da krenemo ovako, on će me odvući usled inercije i svega ostalo. Zbog toga, pošto ja ne znam s koje strane on dolazi i kako dolazi, u momentu kad me dodirne, prvo klesnem dolom. Tako da ako on hoće mi odvuče tamo, pogledajte šta se dešava, sva energija se preda podnosi. Da vidite. I sad, pošto smo i on i ja sa savijenim kolenima, prvo smo otišli dole, javlja se sila reakcije koja nas diže gore. I sad, ako je došao prvo sa ove strane, ako je dodirnuo prvo ovo rame, posle ovoga kad nas sila reakcije, vodite ovim rame i obrnuto. Kada je dodirnuo prvo ovo rame, vodite ovim rame. I to izgleda ovako, gledajte, odavde dole, vodite u krug napred, iz druge strane, dole, i u krug napred. Vođenja treba da uradite ovakav pokret. Kao da ste imali neki težak ranac, ili nešto i sad da. hoćete da nabacite sebi na leđe, pogledajte ovako. Ili ono oblačite jaknu, pogledajte ovako. Zavučete ruke u rukave i uradite ovo. Tako da, e, kada je došao s leđa, kad ga povedete, predbacite ga tako da prođe. Ako dolazi sa strane, isto, eto, povedete ga, prebacite i on kad pređe, radite pegu. Radite ovako pa sad čekate kada će da vas napadne. Ako sagnete glavu da biste imali veći ugao vidnog polja i onda čekate kada će vas napadne. Uopšte nije bitno kada će da vas napadne. Znači partner kad krene nije bitno. Dole, pokrećete, prokušate se sami. Gledajte, to je još jedna druga strana, gledajte. Dole, samo ćete da ostavljate na kolenu dole, gledajte odavak, i onda će do ovde stati. Ja? Evo druga strana, gledajte. Odavde, iz mesta i ovde sve je isto kao gore, samo što morate da kleknete na koleno i tu da ostanete. kada treba da kleknete na koleno, ne nabadajte ovako kolenom dole. Ovo jeste relativno meko, ali čak i tu možete da povredite Pola. Znači morate da možete brzo da čučnete, to je da kleknete, a da ovo meko dodirne da po kleknete. Moram meko da dodirne. Robite. Opet morate da se izvučete da budete duboko nazad. A morate da budete dovoljno blizu. Znači, gledaj, šta znači dovoljno blizu? Ako ste se gore izvlačili ovako, vi ste se izvlačili, ali je to daleko i on je recimo puštao ovu ruku što mi baš nije zgodno, ali bolje su obe ruke tamo gde znam gde su. To znači, ako gore hoću da prođem blizu njega, to je ovako. Ovde da će se češem uz njega. To jest, kao da hoću da uradim ovo. Razumete, to mogu da uradim samo ako moja ruka pada ovako pored mog tela i ako sam blizu uz njega. Naravno, moja glava treba prođe tamo i sve ostalo. A, dođu Kada kleknete, ne smete da idete tamo. Bilo Opet sam daleko. Kada kleknem, mora da budem uz njega. Tako da, ako su recimo njegove noge tu, ću tako da ga srušim, nije problem. Ne mogu ga srušiti kad sam daleko. Razumete? Znači morate da budete blizu. Ovo. Sada je ovo, i što sam se podigao na kolena, postoji rastojanje između moje pete i ovog dela, odavde ovo sve ide dole. Kao da ću ja sednem na petu. I onda on ponovo silazi u poziciju kao da ste klesnuli kolena. Napred stanete i sve ostalo isto. Ajde, ovako gore, znači na ovoj nozi klečite, Sada kad e, spustite telo kao da ćete da sednete na petu i sečete, može se desiti da partner ne ode dovoljno nisko. Da ostane u nekoj ovoj poziciji. Ovo i dalje uvijate i vučete u ovom smeru, a ova druga ruka se okrene naopako i ovde bridom palcem i malim prstom urade ovo, u isto vreme. Pada on ovde. Još jedan gledajte. Znači, iz ove pozicije, kada uradite ovo, može da se desi da ostane ovako. Ovo nastavljate, uvijate i da teglite ka dubini, a ovo okrenete naopako. E pa to mora puno, znači ja uvijek mi treba, treba, treba, treba, treba, treba, treba, treba, treba, treba,